Hallo. Heute möchte ich ein fast vergessenes Flamenco-Instrument vorstellen, die Gagna, besser gesagt Gagna Rosiera. Dieses Instrument wurde früher oder auch zum Teil heute in den Sevillanas eingesetzt, die auf den Romarias gesungen wurden. Ein aufgeschlitztes Bambusrohr, wie der Name sagt, Gagna, ähm, das hier noch äh, speziell bearbeitet ist. Meisterlich gespielt kann es tatsächlich äh, die Palmeros, 1, 2 oder gar 3 ersetzen. Palmeros, das sind die Spezialisten für das Händklatschen und es klingt tatsächlich täuschend echt nach Palmas. Diese äh, kann ja erheblich in den 80er Jahren von einem guten Freund aus der Peña Flamenca Sierra Blanca in Marbella. Er hat das Instrument auch sehr virtuos beherrscht und äh, hat es auch in seiner Schreinewerkstatt professionell hergestellt. La Cagna.